नमस्कार घमासान डॉट कॉम में आपका स्वागत है मैं अर्जुन राठौर आज हम बात करेंगे अलवर गैंग रेप कांड की जो पूरे देश में और खासकर राजस्थान की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है और जिसको लेकर कांग्रेस सरकार आरोपों के घेरे में घिर गई है किस्सा यह है कि 26 अप्रैल को पति पत्नी गांव से जा रहे थे लालबाड़ी गांव से जा रहे थे एक दूसरे गांव में और उनको पांच बदमाशों ने रोक लिया पांच बदमाशों ने रोकने के बाद पति पत्नी को पास में ही जंगल में ले गए उन्होंने पति के साथ मारपीट की और पत्नी के साथ दुष्कर्म किया ये उनका कर्म यहीं तक नहीं रुका दुष्कर्म करने के साथ ही उन्होंने उस पूरे दुष्कर्म का वीडियो भी बनाया और दोनों को यह धमकी दी कि अगर उन्होंने पुलिस पर रिपोर्ट कराई तो वे इस वीडियो को वायरल करके उनकी इज्जत खराब कर देंगे ग्रामीण परिवेश के पति पत्नी इतना बड़ा अत्याचार होने के बाद अपने घर चले गए लेकिन मुसीबतों ने उनका पीछा यहां भी नहीं छोड़ा हुआ यह कि वे पीछा करते हुए उनके घर तक पहुंच गए पांचों बदमाश और उन्होंने उनसे रुपयों की मांग की कि या तो रुपए दो और नहीं तो वीडियो वायरल कर देंगे दोनों पति पत्नी गरीब थे किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाते थे वे पैसे कहां से देते लेकिन बदमाशों ने उन्हें नहीं छोड़ा अंततः मजबूर होकर जब पैसे नहीं देने की बात उन्होंने बदमाशों से कही तो बदमाशों ने अप, अपनी अगली कारस्तानी दिखा दी उनकी अगली कारस्तानी यह थी कि उन्होंने वीडियो वायरल कर दिया वीडियो वायरल होने के बाद जब यह पूरा मामला उठा उछला और वीडियो वायरल हुए और लोगों ने देखा तो फिर परेशान होकर 6 तारीख को यानी 6 मई को उन्होंने जाकर अलवर के एसपी से मुलाकात की पति पत्नी ने और पूरा घटनाक्रम बताया अलवर के एसपी ने उन्हें थाना प्रभारी के पास भेज दिया थाना प्रभारी ने उनकी रिपोर्ट तो दर्ज की लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की और उसकी सबसे बड़ी वजह यह रही कि उस दौरान राजस्थान में चुनाव चल रहे हैं लोकसभा के इसलिए प्रकरण दबा दिया गया पुलिस के पास फुर्सत नहीं थी कि वे इन मुसीबतों के मारे गैंगरेप के मारे बेचारे पति पत्नी को राहत दे सके और आरोपियों को पकड़ सके कुल मिलाकर पुलिस ने इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिए लेकिन जैसे ही वीडियो वायरल होने के बाद लगातार वो आगे बढ़ता गया तो धीरे धीरे 9 मई को यह पूरा प्रकरण राजनीतिक घटनाक्रम में बदल गया विपक्षी दल ने यानी भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर आंदोलन शुरू कर दिए सरकार को घेरना शुरू कर दिया और इसके बाद सरकार भी एक्शन में आई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पूरी घटना की निंदा की उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद शर्मनाक है और इसके साथ ही थाना प्रभारी को भी सस्पेंड किया गया अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई और यहां तक कि एक आरोपी की तलाश में तो पुलिस इंदौर तक आ गई जी हाँ एक आरोपी जो कि गैंग रेप का आरोपी था उसकी तलाश में इंदौर पुलिस आई और पता यह चला है कि अभी तक उसे पकड़ नहीं पाई है कुल मिलाकर यह पूरा घटनाक्रम राजनीति में और खासकर राजस्थान की राजनीति में बेहद चर्चा का विषय बना हुआ है और यह कहा जा रहा है कि पुलिस ने जिस बेशर्मी के साथ चुनाव की आड़ लेकर पीड़ित दंपत्ति के साथ जो व्यवहार किया उससे यह साबित होता है कि उनके लिए कहीं कोई न्याय नहीं था बहरहाल अब देखने वाली